愛され続けるもの青材4000年の歴史の糸が作り上げた民族衣装風が吹けば青材屋が儲かる着る楽しみ見る喜び歩きたくなる瞬間時代の足跡を刻みながら進化を続ける伝統